para comenzar, antes de cualquier actividad física, debemos comenzar primeramente con el calentamiento. Eh, primeramente tenemos que estirar los músculos antes y después. ¿Por qué, es antes y después? Antes eh, es eh, por el músculo, porque el momento que salimos a o algo, alguna actividad, necesitamos pues, algún desgaste muscular y lo mismo al terminar el deporte, a la actividad física, para que los músculos se extiendan y es para luego de eso un buen baño. Bueno, para comenzar, eh, lo primero que es las flexiones de pecho, nosotros comenzamos con un calentamiento. Comenzamos con el calentamiento que es los pectorales y los hombros, porque trabajan los pectorales y hombros en la forma de, pecho. Entonces comenzamos en esta manera, ahí. Ese es el calentamiento para lo que vamos a hacer las flexiones de pecho. Comenzamos de esta, podemos hacer unas 20 hacia adelante y de vez para atrás, así mismo unas 20 y calentamos, así entrar nuevamente, terminamos y luego podemos hacer así. También, unas 15 o 20, lo mismo, unas series, y, luego comenzamos con esto así, y estiramos ahí, pues, estiramos ahí, estiramos ahí, puede ser igual, de unas 10 a 15, ¿no? Dependiendo cómo ustedes se sientan ahí en el tiempo de tratamiento. Entonces, en el momento que vamos a hacer actividad eh, de, pecho, nos estiramos a la altura de los hombros. Sí, siempre nos paramos ahí normalmente a la altura de los hombros. Y nos estiramos lo mismo ahí, a la altura de los hombros. Y la vista al frente y los glúteos ahí. O sea, el cuerpo tiene que estar hecho estable, así, ahí. Bajamos, topamos el pecho en el piso y estiramos todo hacia arriba. Bajamos y hacia arriba. Bajamos y hacia arriba. Y bajamos y hacia arriba. Y ahí pueden ser lo que más pueda. Sí, pueden hacer unas 40, 50, lo que sea, ¿no? De ahí termina. Esa es la flexión, lo que es pecho. Lo mismo para abdominales. Bueno, en el momento que hacemos actividad de abdominales, ya nos vamos calentando. Pero es bueno factible calentar abdominales de ahí, de esta manera. ¿Sí? Para abdominales. ¿Eh? Podemos hacer unas, unas 20, ¿sí? unas 20 series y nos ponemos para la posición de abdominales. Hay muchas maneras, muchas, muchas posiciones de lo que es abdominales, pero aquí en mi trabajo lo, que nos toman a nosotros las físicas es de esta posición. Estamos ahí y ponemos así, o como se acomode, las tenemos sobre Estiramos todos, ponemos los brazos en el pecho y vamos ahí, sin, mover los brazos, nada, está bien pegados aquí hacia el estómago y cogidos del pecho. Vamos ahí, ahí una, ahí va, dos, tres, cuatro, así cinco, sin mover, no, no vale así, no vale así, eso no vale, eso tiene que ser recto, ahí mire, sin mover, ahí ahí. Tampoco vale, estas, así no, no sirve. Esta es la que vale, ¿no? Y termina, puedes hacer series, series de 20, series de 30, dependiendo cómo vayan evolucionando. Esos son los abdominales. Y luego de esto se procede al, trote, ¿sí? que son 3.200 metros. Entonces usted puede recorrer lo que sea, no sé dónde pueden tomarle la pista o un estadio, etc., pero tiene que coger el kilometraje de 300, de que 3.200 metros, que tiene que entrar eso dependiendo del físico, ¿no? Luego de esto, de tomar las pruebas de esto, podemos, después del trote podemos irnos a las, a las barras. De haber hecho lo que es abdominales y lo que es de flexiones de, de codo, como decimos, y pecho, eh, hacemos los 3200 metros, luego de eso venimos a, a lo que es los cabos, igual, igual tenemos que calentar por algún desgarre, tenemos que calentar muy bien, pues igual, lo mismo, vamos a calentar lo que es los, los, los brazos, de esta manera, o también así, ¿sí? de esta manera, hacemos una serie de de 20, y cuando ya sintamos que estamos bien calientes, bueno ahorita estoy un poco caliente, procedemos a subir lo que es el cabo. El cabo hay de tres maneras para subir. El cabo se sube ahí, ahí, ahí. Sí, hay otra manera que se sube con apoyo, es ahí, ahí. del Cabo. Ahora, cuando ya estamos ya con el cuerpo haciendo calentado, procedemos a hacer lo que es la, que es barras. Lo mismo. Bueno, aquí nos toman por tabla. Lo que es mi tabla es 6, 8, 12 y 14. Bueno, para demostración les voy a hacer las que vale y las que, o sea, las que son aprobadas y las que no, no son aprobadas. Primero vamos a hacer con las que son buenas las que son aprobadas, ¿no? Coge a la altura de lo que usted como, se acomode, ¿sí? Ahí de esta manera, porque algunos hacen así. Eso no, es solo para mujeres, ¿sí? Ahí. Para varones, así, sube, sobrepasa una, sobrepasa dos. Estas no valen esas no valen, estas no valen, así, estas no sirven, las que sirven son estas. Uh, todas hacia arriba, ¿sí? Esa es lo que es de barras. Acabamos barras, pecho, abdominales, cabo y el trote. El trote no les puedo indicar porque ya ustedes pueden hacer eso, eso. Ahora son lo que es la pista de pentatron. Pero la pista de pentatron no, no estamos ahorita por lo que nosotros damos las pruebas físicas en la escuela militar. Entonces, para ir allá, como verán, ya está lejos. Entonces la pista de pentatron eh, es donde que tenemos que estar una actividad que se demora de unos 4 a 5 minutos máximo en pasar. De ahí sobre es a lo normal, tres minutos, pasando todas las pistas. ¿Y qué actividades nomás hacen en este campo? Ah, bueno, en todas las pistas salimos primero que se llama el paredón. Saltamos un paredón que es de 5 metros, de, de un metro y un poco, topamos y impulsamos y sobrepasamos. Continuamos, hay una, una cerca de madera que es de un zigzag tenemos que subir corriendo al para que no perdamos el equilibrio o caernos. O sea, eso son las pruebas. Se cae, repite. Llega a un hoyo de unos dos metros y medio, donde que nos ponen gas. Y, ya, pues qué pena con los pequeños, ¿no? Entonces tienen que estar ahí saltando hasta, hasta sobresalir y hasta eso está el gas. Entonces tiene que salir, sobresalir rapidito y dice, y el que puede comer y sale. ¿Sí? De ahí continúa lo que hicimos otro paredón de cemento que está como uno de estos cabos templado y coge con el cabo y sale rápido. De ahí sube la que llama el bombero, sube unas escaleras, sobrepasa las escaleras, y de arriba se lanza, abajo siempre está con acerrín por seguridad de los meniscos y todo eso. Continuamos, continuamos, seguimos el trote, seguimos el trote y termina, ah, ahí se llama el piano, ¿sí? es el piano viene del más bajito, son unas, unas gradas largas, de ahí va más alto, más alto y más alto, porque tiene que sobrepasar, sobrepasar y llegar al último y de ahí saltar, eso se llama el piano. Luego del piano con eso ya terminamos. Y de ahí viene la natación. La natación es con estilo.